Hola chicas, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? bien? ¿Bien? Tengo recargado, sí. Bien, todo bien. Chicos, pipé en las oh, postales. Qué bien, al fin las podemos ver. ¿Esa la U3? Sí, sí, esta ah, es dentro del poder. Ah, y ese leíto, mirá. Muy buena. Esto lo hacen los chicos de la unidad 3. Ah, buenísimo. Hay un taller ahí, ¿viste? Y yo eh, lo comercializo. Yo soy como un puente para ellos, ¿viste? Hola Ángel. Hola, ¿cómo andan chicas? Bien, todo bien. Todo tranquilo. <clears throat> Anotando, sí, anotando un poco los códigos de las cosas y no me olvido los precios. Qué lindas cosas. Bueno, nosotros estábamos de pasada dando una vuelta y te traíamos eh, los postales que diseñamos ah, para que la vea con el logo y de paso ya le vaya dando a la gente. Dale, eh, dale, a ver. Vispialas, Hicimos, laburamos un poco el logo, no sé si te copa, hicimos varias pruebas. Salieron re buenos. Y, creo que está. y nada, te los trajimos como para que se lo dé a la gente, para que se informe sobre el proyecto. Dale, dale. Están buenísimas. Listo, genial. Buenísimo. Bueno, seguimos dando una vueltita entonces. Dale, dale. Nos vemos. anotando. Chao. Chao, Nos estamos viendo. Chao, suerte. Soy Violeta, formo parte del Almacén Ambulante, que es uno de los colectivos que forma parte del Almacén de las Tres Ecologías. Eh, mi producción es eh, cereales en el campo y hacemos eh, harinas, moliendas de harina de trigo, harina de maíz y polentas. Mi emprendimiento es Lobito Cambá y hago conservas, pasta de aceitunas, todo de origen vegetal. Bueno, mi nombre es Ángel, eh, yo vendo productos de los talleres de la unidad penitenciarias, hacemos mosaicismo, macramé, cestería, <laughs> Angelito, ¿cómo andas, loco? ¿Todo bien? Bien, bien, escuchame una cosa. Guacho, estoy llegando, así que de toque estamos ahí, así que espera ahí en la puertita que nos vas a bajar. Perfecto. Un abrazo, loco. Nos vemos, guacho. Chau. Marcelito. papá. ¿Todo bien? Todo tranquilo? todo tranquilo. Chicos, muchísimas gracias por estar acá. Estamos con, eh, con los talleres. Estamos con artistas. ¿Quiénes vienen? Quería agradecer a Marcelo, el muchacho que, trabaja en la peatonal, hace folclore. Eh, quiero dar las gracias bueno, en nombre de todos. Hace cumbia también, dice, así que bueno, a disfrutar de la música de Marcelo. Si poquito más tarde, me hiciste caer. En tu boca mordí la manzana, carril de deseo y la tentación. Pero no imaginé que evitando la ley en la trampa quería, yo. tu boca que la manzana, carril de deseo y la tentación. Pero no imaginé que picando la ley en la trampa te Pura leche, puras trampas, inventamos al amor y seguimos adelante, corazón a corazón. Eh, me llamo Juan de Dios y yo pienso que todos los delitos no son iguales, y no a la reforma. Mi nombre es Marcelo Brito y creo que el encierro genera más violencia. Mi nombre es Sebastián Caraballo y pienso que la seguridad se construye con educación y trabajo. Eh, mi nombre es Claudio Pinto y digo que no a la reforma. Hola, mi nombre es Hernán, eh, más cárcel no es la solución. Hola, mi nombre es Manuel Castillo, la reforma limita el contacto con mi familia. Thank you. Mi nombre es Luis, para mí es muy importante estar en este lugar, ingresando como visita y siendo parte de este festival en el marco de los talleres de cumbia y de los talleres de radio. Y digo que es importante porque estuve acá detenido, privado de mi libertad, en el 2001. Desde ese momento conocí un montón de gente y que hoy la volví a encontrar eh, eh, en este festival que todavía sigue sufriendo y yo entrando con este mensaje de que se puede cambiar, de que si uno quiere, porque primeramente hay que cambiar uno mismo y después ampliar la cancha para todos los lugares. Eh, la verdad que todo esto gracias a los pibes de los talleres que animaron todo lo que fue la feria. Eh, a la gente le encantó mucho los trabajos de los pibes. Y acá le quiero traer esto para que jueguen acá en el cultural, eh, para que tengan un recuerdo de, todo lo que hicimos en todo este tiempo. Bueno, y eso nomás. Gracias. de que arranqué eh, siempre le puse pila. El cambio, si también uno quiere cambiar, viene de allá adentro y quiere cambiar y esto, todo esto es bueno. Esto te sirve para un cambio. Y a mí me sirvió mucho porque me sirvió una banda porque yo cambié, yo ahora me dedico a trabajar y a lo mío, nada más. Yo le, le diría a la sociedad, de mi parte, somos igual, personas como todo, y tenemos sentimiento y que no es porque estamos allá adentro no tenemos sentimiento, tenemos sentimiento y podemos cambiar, pero me falta una mano nomás, una mano y confianza en la persona y uno puede. me dijeron, ¿tenés documento? Le dije sí, hermano, pero yo me cago en eso Tengo mi nombre y tengo mi apellido Tengo mi papá, mi mamá y va a ser rapero mi hijo Aunque todavía no lo tengo Pero soy un ser humano, yo mi error el cambio lo pretendo Haciendo esto fuera de criterio Estamos dentro de la cárcel, pero hermano, hice más de un rapero Así que vamos hermano, siempre que coopera Yo no uso gorra, yo uso visera y como quiera, siempre solo la como quiero nego Esta es mi manera de rapear Salten hermano y grita ¡Libertad! Wow. Uh, yeah. Ah, cuando yo digo unidad Ustedes dicen tres Unidad Unidad Cuando yo diga unidad Ustedes dicen tres Unidad Unidad Muchas gracias hermano